Какво стая? Ало? Какво става, бе, мой? Ало? Бобка? Какво става, бе? Е, нищо, тук съм в студиото. С мистер Ни седим. Какво става? Хм? Добре. Много добре. А, на, на четвъртия пръв, какво ще става? Е, е как какво, бе? Е, на четвърти сме в Велико Търново, бе, брат. В клуб Плей с мистер Ди. Чакай ми та щаба тук, е. Приготвили сме двойните помпи. Ще стреляме във въздуха, като на сръбска сватба. Като на сръбска сватба и гора Брегович че го вземем с мене, пистолети, пушки, какво имате, взимайте. Аре направо на четвърти се виждаме там. Добре, добре, съврим там е, братле. Ха? Да, и да забравите дрес кода, нали, нали се сещаш как е? На главите с качулки Няма да ни видиш, дойдат ли патруки Еба си шита